security, sustainable approach, the healthiest token distribution. Adamant Mine is your best alternative to the usual high APY liquidity farms. A 2D mining game that allows players to earn, donate, and burn. Use up the energy to mine a block. Try and mine as many ADMC blocks as possible. Be a part of something bigger. Play to earn donate and burn. Hello guys, I have the pleasure to present to you this Adamant Mine NFT game. NFT token nila, this is uh, one of the longest running Filipino-made tokens. Yung pinaka-umagaw sa akin ng attention dito is not just focusing doon sa play to earn, even anticipating yung donate and burn to ensure na we are socially contributing sa community and at the same time yung burning mechanism to ensure that in the future yung value ng token will be higher pinakamaganda rin dito sa game na to is alam naman natin na as much as possible gusto natin na maliit lang yung risk natin kapag papasok tayo sa mga NFT games and given na ang gumawa ng game nito is mga Pilipino din makikita nyo yun sa website nila sa adamantcoin.com pwede nyo rin i-review yung mga LinkedIn profiles nila. And makikita nyo rin naman yung mga pictures nila dito. Pwede nyo naman ding i-review yung mga profiles nila nandito. And if you will go through sa white paper nila, makikita rin natin na this is something to be proud of. Dahil yung mga questions or concerns ng mga usual na mga Filipino na pumupunta dito sa blockchain gaming industry, syempre na-anticipate na nila yon. Like for example, itong anti-rug measures, they are explicitly discussing yan sa white paper nila. They ensure na yung DEX liquidity nila locked. Available din yung mga information about it so we can do our own research. Yung team nila, they are fully public and doxed yung team members nila. Kasi alam nyo naman guys, para ma-ensure lang din na magiging sustainable yung game, katulad nung pinakita na trailer kanina, is nandun talaga yon sa mga founders and sa team na mag-handle nun. A flexible and resilient team na kayang makapag-adjust dun sa mga mistakes or learning nila along the way, yun talaga yung mas may opportunity na mag-thrive sa area na to. And ito rin yung mga public dev wallets nila. So, available din yung mga information na pwede nating i-review. And actually, nung nag-reach out sa akin tong project na to, they are really encouraging. And recommending na i-review talaga yung game nila. And kung meron tayong makikita na mga for improvements, they guarantee na they will listen and they will consider kung meron tayong mga suggestions. So, game rewards lock. So, ito rin yung sinasabi nila dito. Yung audit report nila. So, yung blockchain audit report. Kasama rin yon dito sa white paper nila. At least they made the first step para ipakita na they are transparent and yun naman yung key sa blockchain na ma-ensure din na transparent tayo dun sa mga contract addresses natin. More open na makita talaga ano yung mga flaws na pwede pang ma-improve. So yung tanong natin, legit ba tong game na to? Para sa akin, legit na legit tong game na to guys dahil kita naman natin yung mga developers behind this game. And then pinuntahan ko rin yung Telegram nila and Discord group. Nakita ko doon na around 30,000 yung community behind this. Although ngayon, nasa beta testing pa lang sila. And kung pupuntahan natin tong website nila, adamantcoin.com and gusto nyong i-check yung mga information about their game. So makikita natin dito na yun nga, yung player nila dito, si Shiba Inu. And I think magbebenta pa sila ng ibang colors and version ng Shiba Inu na yon. And then ang ang goal natin dito is makahanap ng mga adamant gems na ito nga yung may katumbas na rewards dito sa game natin. Like I think nasa 20,000 yata na ADMC yung makukuha natin kapag nakakuha tayo ng each adamant coin. Pupuntahan naman kasi natin yung price ng adamant coin ngayon. So nasa 0.0003 lang yung price niya ngayon in pesos. Pero syempre dahil nga dun sa burning mechanism na nilagay nila, this is expected din guys. Syempre yung total supply ng token nila is nasa 1 trillion. So imagine sobrang laki niyan, 1 trillion. Pero yung good side kasi nito, ang expected kasi na number ng ADMC token mo when you start playing that or magkaroon ng access sa game is nasa 10 million years before nasa 1.5, 2,000. E nakita natin gaano kabilis ngayon yung pagtaas ng nung value ng 10 million na ADMC. So ngayon nasa 3,000 pesos na siya. Pero at least, 'di ba, if we will compare it to the other projects, tingin natin na mas affordable pa rin 'to, yung 3,000 pesos. And kung pag-usapan naman natin yung ROI, syempre that's something na we need to discover pa along the way. So after natin mahanap yung mga adamant gems, may possibility na naman na makakuha tayo ng, ng diamond or ng bomb. So pag diamond, ito yung energy natin para makamove tayo, makatake tayo ng actions dun sa game natin, pababa while digging yung mga adamant gems. Pero kapag bomb naman yung nakuha natin, ma-out na tayo doon sa game. Pero mamaya, mas madali na rin maintindihan kasi sobrang simple lang nung game and ipapakita ko yung demo ng Like discussed in earlier guys, so yun nga, may opportunity tayo na maka-earn dito makapili ng charity na pwede nating pag-donatean kasi every quarter meron silang voting system wherein makakapili ng charity kung saan tayo magdo-donate. So kung gusto nating malaman ano yung mga charity na yon, nandito lang siya piliin lang natin tong charity and then nandito yung top 10 charities na kinoconsider nila yung bahay tuluyan, yung child hope actually ito pala Dumaguete Animal Sanctuary, uh, Dr. Franny uh, Erigel Foundation Give Kids the World Village Haribon Foundation, National Center for Mental Health Philippines, Rise Against Hunger, Save the Children, and the Islamic Aid Charity. Kung sino yung mananalo dyan, yun yung mabibigyan ng rewards. So balik lang ulit tayo dito sa pinag-uusapan natin. So meron din nga siyang burning mechanism and and then uh, NFT market and explore and shop for special adamant mine NFTs. Get your hands on them before they're gone. I think guys, etong team na to, they are very capable. Hindi hindi ko na ma-open lahat to, pero I I went through the marketing materials nila, marketing strategy and they are really solid in terms of building their brand vision and mission yung brand values nila, yung personalities, and even the target audience, they really know what they are doing. Another thing na maganda pag-usapan dito is yung staking nila, which is on Empire Dex. To be honest, this is my first time to hear about Empire Dex. And then, alam naman natin yung background about staking. So, syempre, we just need to connect yung wallet natin and then pili lang tayo kung ano ba yung pairs dito na tingin natin will give us the high return or high value when we support them by staking our tokens. So kita naman natin dito yung ADMC and WBNB. So nasa 225% yung pwedeng annual uh, appreciation ng tokens sa stake natin. ADMC Empire nasa 497 ADMC lang to ADMC so nasa 162%. Alright, tapos balik naman tayo dito sa marketplace. This is still coming soon. So, tingnan lang natin ano yung mga susunod na mangyayari dyan. Sa news, so wala pang masyadong information dito but if you want to look at their roadmap, so makikita naman natin dito na this quarter 1, so yung expected natin is start of second community charity nomination, Adamant NFT launch. So, maglalabas na sila ng NFTs And then start of Adamant Mine Leaderboard Seasonal Contest. So ito yata yung third phase ng beta beta test launch nila We're, we're in yun nga, pwede na natin makita kung sino yung mga nasa leaderboard. And what's exciting about Q2 2022, actually most of the activities na ina-anticipate nila are already existing. So it's just a matter of building the community and sustaining kung ano man yung mga na-start nila in terms of the ecosystem within the token na meron sila. Okay guys, so quick check naman tayo about tokenomics. So andito nga yung contract address nila. And then kung titingnan natin yung tokenomics nila, 64% will go to the game and rewards. So yun talaga yung priority nila. And dito rin kasi natin kukunin yung mga mababurn natin and then madodonate natin sa charity. So kung makikita natin yung percentage nung sa dev team, it will be 10%. We have 2% for the private sale. Yung airdrop and beta, 2% then And then yung sa dev and marketing, nasa 10%. And P2B, B2B, so nasa 4%. And IDO, liquidity listing, nasa 18% yun nga, isa-share ko na lang din yung link nitong white paper para makita natin kung para pwede nyo rin gawin yung sarili nyong research. Like halimbawa, yung pinakita ko kanina about anti-rug measures. Ano ba yung mga contracts na nakalock and ano ba yung mga hindi? Like for example, etong uh, naka-dead, 'di ba? So ibig sabihin kasi nito, uh, nakalock na tong token na to and dito mapupunta yung mga tokens na ibe-burn nila. Parang every transaction, 5% noon will be burned dito sa contract na to. And then I think another 5% will go to the token holders as as part of the rewards then. Alright, so huwag na natin patagalin. Let's play the game. Okay, sabi nila dito kailangan ng 10 million na ADMC para makapag para maka-access tayo sa game merong dalawang game dito. So, yung normal and survival. Yung normal, ikaw yung magkocontrol dito ng pababa and left and right and pipiliin natin na makakuha ng gems and at the same time makakuha ng adamant um, adamant gems din and makaiwas dun sa mga bomb and yung sa survival naman automatic to na nagda-down so left right left right lang tayo and kailangan din natin iwasan yung bomb and makakuha rin tayo ng mga adamant gems so kumunta tayo sa rewards so wala pa tayong nakukuha na rewards ngayon And then for the community, so pwede nating ma-access yung website, yung Discord, Facebook, Instagram, Telegram, and Twitter account nila. Alright, so start tayo dito sa normal. Ano lang tayo, left, right, and down. And then habang nakakakuha tayo ng diamonds, then meron niyang katumbas na energy, parang tatlo yata para makamove tayo. Right? So, simulan natin. So, strategic kasi to Tignan natin. So, etong mga brown, yan yung soil. And then yung adamant gem, so yun yung reward natin. Ang ano dito, parang paano mo ma-ensure na continuous pa yung move mo and paano ka makakakuha ng adamant gems and syempre kailangan mong umiwas dun sa bomb mas maganda hintayin natin na mag 100 muna yung energy natin no para marami tayong makuha kasi kung limited ka lang for sure limited na rin yung magiging move natin dito yung 39 na lang yung ano natin first time. Tandaan nyo guys, yung ibang mga rewards natin dito, magiging donation natin siya sa winning charity every quarter. Mukhang hindi na tayo aabot ah. wala na akong nakita na energy oh, okay ayun guys so wala na tayong energy so nakakuha lang tayo ng 16 na adamant gems and check natin ilan yung makukuha natin na rewards for that so dito pala sa menu makikita natin yung leaderboard shop so eto gift siguro to and so on tapos options and ngayon sa music Tignan natin so nakakuha tayo ng 16 adamant gems adamant blocks and yun pala guys working na pala yung claiming ng rewards ngayong quarter so ito yung phase 2 ng beta test pero hindi muna natin to i-claim kasi konti pa naman yan eh. Try natin sa survival mode. So dito infinite siya. So dahil nga this will be part of the I think Q2. So pwede natin siyang i-try ngayon. So try natin guys. Right. Yung pala buti may malalaro pala tayo. So, yung mga nakita ko ng mga nag-review nito, parang kusang bibiles daw to eh. So, kailangan mong kailangan mo ng presence of mind. And yung sa normal mode, kailangan pala natin na mag-gain muna tayo ng energy. Shiba Inu daw to. maganda rin yung mga approach na ganun no guys na gamitin yung mga meme coins or yung mga known na mga characters like yung mga ape or whales as part na itong mga characters kasi nasa crypto naman tayo try nga natin kukunin to oops nice Tsaka guys, minsan ang maganda rin sa mga games, yung mga madali eh. Kasi syempre, mas madali, mas maraming makakapag-adapt. Lalo na kung priority natin is kumita. <laughs> Mag-play to earn, di ba? Mas maraming naka-join sa community. Oops, yun, out na tayo guys. So, naka-62 lang tayo. So, nakapag... <laughs> kapag nangawa ng bomb, automatic ma-out ka sa game. Kasi hindi yata siya lalabas ayon. So test lang yung survival natin kasi based on sa roadmap yata sa Q2 pa yun. Q2 pa yon. Ayun guys, basic game and you have the opportunity to earn and donate then sa mga community. And this is made by Filipinos. So I think yun na lang muna for this. And if you want to do your research then Punta lang kayo dito sa description, ilalagay ko yung lahat ng mga links nila, lahat ng mga artifacts na pwede nyo rin makita yung information about the game. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye! Alright guys, so hindi pa tapos. So as promised, itong around 30 videos natin, meron tayong giveaways. But syempre, first of all, Happy New Year sa lahat. I hope everyone is safe kumpleto pa rin yung mga daliri natin and uh, we're able to set our goals for the year. Pero sa ngayon nga, nga pili tayo ng dalawang mananalo ng 250 pesos Gcash para may pang Jollibee kayo. So meron lang tayong 18 unique comments from 18 ano ba, subscribers or YouTube accounts. So pili lang tayo ng dalawang mananalo. So let's start. So, congratulations, Cripsy. So, isa to sa mga mabait nating moderators. I think, well-deserved. So, kuha pa tayo ng isa, guys. So, guys, ako yung nanalo. So, napakaserte ko naman. <laughs> Pero, syempre, dahil nga may usapang donate tayo dito sa Adamant Mine, so, idodonate ko na lang din yung napanalunan ko. Ako ba talaga to? Alright, so donate natin kanino? Kay Armando Bugarin. So yun, nakakarami ka na bro. Congratulations and i-contact mo na lang din ako kung napalood mo tong video na to. Thanks guys for watching and kung gusto nyo pang manalo and kung gusto pa natin na ma-share yung blessing sa atin iba, invite natin yung iba na mag-subscribe and mag-comment sa recent video natin. So kinuha ko tong uh, list ng mga participants na to doon sa crypto cars na last video natin. So ngayon naman, comment tayo dito guys sa Adamant Mine. And then kung may questions kayo, suggestions, yun, feel free to do that guys. Thank you for watching. And ito na talaga. See you on my next video. Bye-bye!